आज जेव्हा हेलिकॉप्टर आलो तेव्हा बडनेरपासून रस्त्याच्या काठाने बघत बघत आलो एक तर रस्त्याचं काम किती झालंय मला बघायचं होतं त्या दरवेळेला प्रत्येक नदी नाल्याचं काय झालं ते बघत ठेंग साहेब जे माझे टेक्निकल माझ्याबरोबर असतात ओ एस डी त्यांनी ते चीफ इंजिनियर होते अमरावती विभागात त्यांनी त्यावेळी पुष्कळ काम केलं आणि त्यांच्याबरोबर व्ही डी पाटील सर आणि या दोघांनी या कामाची सुरुवात केली मला खूप आनंद आहे की आज या अकोल्यासारख्या जिल्ह्यामध्ये आज हे चांगलं काम झालं बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकशे बत्तीस तलावांचं खोलीकरण झालं पंचवीस नवीन शेतकरी तयार झाली एक्क्याऐंशी गावाच्या वॉटर सप्लाय स्कीम मजबूत झाल्या आणि बावीस हजार विहिरी पुनर्जीवित झाल्या आणि एकशे बावन्न गावांना पाणी उपलब्ध झालं या जिल्ह्यामध्ये रबीचं क्षेत्र सरासरी एक लाख सत्तेचाळीस हजार हेक्टर होतं पण गेल्या तीन वर्षात सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली आणि ते आता तीन लाख हेक्टर एवढं झालं Every day, late at night, not okay, all I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Push आदरणीय बी डी ठेंग साहेब जे ज्यांचं खरा एक मोठा वाटा या संपूर्ण विद्यापीठाच्या मध्ये जे क्षेत्र झाले त्याच्यामध्ये आहे जे ॲडवायझर आहेत टेक्निकल ॲडवायझर आहेत आदरणीय बी डी ठेंग साहेब महाराष्ट्र विश्वविद्यालय विद्यापीठाचे आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर आशिष पातुरकर साहेब यांचं सुद्धा आपण या ठिकाणी प्रमाणपत्र आणि पुष्पजली देऊन सत्कार करावा आदरणीय व्ही डी पाटील साहेब सेवानिवृत्त executive engineer P W D यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि महोदयांच्या हस्ते आपलं प्रमाणपत्र शिकावं स्वीकारावं आदरणीय बी पी ब्राह्मणकर साहेब प्रकल्प संचालक नाही अमरावती यांचे सुद्धा या ठिकाणी प्रमाणपत्र स्वागत होईल ज्या कंत्राटदारांच्या माध्यमातून हे साध्य झालेलं आहे राजपथ इन्फॉ पुणेचे जगदीश कदम सिंगल इन्फ्रा लिमिटेडचे Shri Mishraji Monte Carlo private लिमिटेडचे Shri Bolaniji Monte Carlo private लिमिटेडचे बोलानीजी कल्याण इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडचे श्री सुधीर गर्गजी सर ज्यांच्या विद्यापीठाच्या अंतर्गत आमच्या कुलगुरू महोदयांच्या मार्गदर्शनामध्ये संचालक संशोधन डॉक्टर विलास खर्चे यांनी मध्ये अतिशय मौलिक मदत केलेली आहे त्यांना सुद्धा आपण प्रमाणपत्र द्यावं आदरणीय डॉक्टर विलास खर्चे साहेब विद्यापीठाचे अधिष्ठाता कृषी अभियांत्रिकी डॉक्टर सुधीर वडकर साहेब यांनी अतिशय काटेकोरपणे या संपूर्ण शेतकऱ्यांचं नियोजन केलं आहे त्यांचं सुद्धा आपण प्रमाणपत्र देऊन गौरव करावा डॉक्टर सुधीर वडकर साहेब ज्या मध्यवर्ती संशोधन केंद्राच्या प्रक्षेत्रावरती काम झालेलं आहे त्या केंद्राचे प्रमुख डॉक्टर सेटी साहेब आणि मध्यवर्ती प्राक्षेत्र प्रक्षेत्र वनी अनुभापूरचे डॉक्टर टी एच राठोड साहेब यांची सुद्धा मान्यवरांच्या शुभ हस्ते प्रमाणपत्र देऊन या ठिकाणी गौरव होईल डॉक्टर एच एन सेटी साहेब डॉक्टर टी एच राठोड साहेब डॉक्टर एन आर साहेब हे तत्कालीन आमचे त्या ठिकाणी संचालक होते त्यांच्या मातोश्रीचं निधन झालेलं असल्यामुळे त्या या ठिकाणी येऊ शकले नाही मी या प्रसंगी आमच्या विद्यापीठाचं जे ग्रीन इनिशिएटिव्हचं जे काम करतो तिथे या ग्रीन इनिशिएटिव्हमध्ये डॉक्टर कालबांडे डॉक्टर सुरेंद्र कालबांडे साहेबांनी पाचशे किलो वॅट आमचं सोलरच्या माध्यमातून या ठिकाणी काम केलेलं आहे त्यासुद्धा या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सत्यभाव ज्यांच्या मार्गदर्शनाची आम्हाला सर्वांनाच आस आहे असे विकास महर्षी आदरणीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब यांना मी अतिशय सन्मानाने मनोगतासाठी विनंती करतो